Ka lebaka la gore e bontšha botse gore bana ba Afrika Borwa ba swara bothata kudu ge ba ithuta go bala le go ngwala ka mephatong ya ka fase. Ene kudu-kudu diprovince tšeo e leng gore di swara bothata ke bo Eastern Cape le bo Limpopo. Bana ba rena ba na le probleme ya go bala in their own languages, their own home languages. so the question is ke ka baka la eng ngwana a swantse go palela ke go bala leleme leo e leng gore o godisitswe ka lona leo e leng gore o raloka ka lona o dira tse tsotlhe ka lona re thomile eastern cape province ka 2019 in grade r up to grade 3 implementing our program in isixhosa bjale re gorogile provinceng ya limpopo moo e leng gore we are going to focus on sepedi as the home language re tletše go tlo hlahla barutiši ba rena gore ba thuše banaba go bala ka kwešišo our main goal is to help teachers with the skills and strategies for teaching reading with meaning in the foundation phase. ge re ya mo diphapošing tša rena dikolong tša limpopo re lemoga gore re na le barutiši bao e leng gore ba na le boikgafo ba na le maikemišetšo ka mošomo wa bona wa borutiši e fela go na le ditlhotlo mašobana ao e leng gore re a bone barutiši ba rena ba na le the challenge of overcrowding ka gare ga diphapoši ya bobedi ke insufficient resources gomme tlhotlo ya boraro ke the methods that are used to teach reading ke ka baka leo e leng gore we are coming with this intervention in the no face course as a coach i'm supporting the schools in limpopo bona re ba support ka mo di-classroomong re lebeletse taba ya gore they must incorporate the five components of reading bo phonological awareness phonics up to uh, fluency and understanding we supply the schools ka material Re ba fa di-anthologies tše e leng gore di na le di-story, re ba fa le di-lesson plans for quarter one up to quarter four, e ba fokoletša le mošomo wa go prepara every day. So re fa dikolo tša rena didirišwa, the resources, like di-posters, di-DBE workbooks, le di-flash cards freezes story books go netefatša gore barutiši ba na le tše tsohle tšeo ba di nyakago gore bana ba kgone go bala ka go thelela le kwešišo Funda Wanda is a world-class multimedia program that uses videos. Di-video tše tša rena re di fang barutiši di diragatša di-activities tšeo e leng gore they've been stipulated in the caps One other important thing about our program ke gore all our resources are Creative Commons licensed. Se se ra gore motho mang kapa mang kae kapa kae o ka wa kgona go di access free of charge so we are sharing the information with the world so that every child can benefit unda one day e tlile mo go tlo developa barutiši go tlo nyoša maemo a thuto ya bana ba rena ka ge re lemogile gore ke tlhoba boroko Our main aim is to help children to read for meaning at the age of 10. re dumela gore rena le ba SNGOs le ba Department of Education and the Community ge re ka kopantšha diatla re tlo e fenya taba e.